İbranilerin Grekler karşısındaki değişim sürecini engelleyen Hz. İbrahim Efendimizin başlangıçta çok vakit kaybetmeden devam ettiği Kudüs bölgesinde yapması gerekenler var. Tabiri ise şehrin, ülkenin yapısını oluşturabilmek için komşu devlet Mısır'da büyük bir değişimi başlattı Hz. İbrahim Efendimiz. Ama bu sefer yine merkezde rahat durmayan isimler var. Lut aleyhisselamın kavmi var. Hz. İbrahim Efendimiz Mekke'ye gitmeden evvel Mısır dönüşü yine Lut aleyhisselamla beraber Sedum bölgesinde buluşuyorlar ve Amura'ya yerleştirmeye emrettiği Lut aleyhisselamla bu bölgede Germen etkisini kıracakları yeni ticaret bölgesini oluşturuyorlar. Hz. İbrahim Efendimiz Kudüs ahalisine tevhide olan inancı ve bağlılıklarını pekiştirirken bir diğer taraftan bu sürecin ticaret yollarıyla etkileşimini engellemeye gayret ediyor. Bu gayret aynı zamanda tarihin ilk devlet oluşumuna da götürüyor olacak bizleri. Hz. İbrahim Efendimiz Mısır'dan şimdi bahsedeceğimiz Sebe'ye oradan Remle ve Kudüs'e doğru yol alıyor. Kudüs'e gelen Hz. İbrahim Efendimiz bu bölgede Avrupa kökenli insanların ahlaksızlıkları yüzünden onları bu bölgeden kovuyor. Kudüs'teki önemli karmaşa günlerinden biri yaşanmaya başlıyor. Hz. İbrahim Efendimiz özellikle aynı cins insanların bir araya gelmek erkek erkeğe kadın kadına gibi ilişki süreçlerinin Kudüs'ün temiz ve pak sürecini etkileyebileceğini görüyor. Zaten şeriata aykırı, ahlaken de oldukça zor ve sıkıntılı süreçlere sebep olabilir. Hz. İbrahim Efendimiz Lut'a karşı bir yapı oluşturmaya e, karşısında onu savunmaya gittiği bir dönemde var. Ve bu savunma döneminde onun kovmaya çalıştığı Avrupalılar bu sefer Lut aleyhisselamın üzerine geliyorlar. Lut aleyhisselamı önce de ortadan kaldırmak, daha sonra yeniden Kudüs'ü ele geçirmek gibi bir serüven var. Mısır'daki İbranilerin kendilerini toparlıyor olması bu aşamada Hz. İbrahim Efendimizin kendi soyuna ait bir düzen çerçevesi oluşturuyor olması sanki birilerini yeniden rahatsız etmiş gibi. Ehli küffarın her zamanki hali. Hz. İbrahim Efendimiz Lut aleyhisselama yapılanlar karşısında verdiği mücadelede ciddi bir çatışma yaşanıyor. Hz. İbrahim Efendimiz beraberindeki 306 atlı ile beraber verilen mücadelede yaklaşık 76 şehit verilmiş olsa da Greklerin almış olduğu askeri yardım Mısır'dan beklenilen zamanda gelmeyince Lut kavminin bu bölgedeki süreci kırılıyor. Ancak bu bölgedeki Grekler rahat durmuyorlar. Önce Hz. İbrahim Efendimizin soyunun kesik olduğunu ifade ediyorlar. İbraniler için mücadele eden böyle bir İsa'nın İsrailoğullarının atalarından bahsediyoruz doğal olarak. İlerleyen yıllarda neyden bahsedebileceğini söyleyeceğini ifade ediyorlar. Bu hakaretler farklı boyutlara ulaşıyor elbette. Hz. Sare validemiz ise bu hakaretlerin önünü kesmek peşinde. Onun Hz. Hacer validemizle evlenmesini istiyor. Başta söyledik ya, Sare validemiz bir mücahide. Onun peygamber olarak, eş olarak kabul ettiği Hz. İbrahim Efendimiz'e gelecek her türlü söz karşısında savunduğu asli gerçek İslam. İslam dininin o günkü temsilcisi Hz. İbrahim Efendimiz. Ona gelebilecek her söz Sare validemizi hem eşi hem de ümmetin lideri olması, peygamberi olması hasebiyle üzüyor ve Hz. Hacer validemize evlenmesini istiyor. Hz. İsmail Efendimiz de işte tam da bu manada Kudüs'te dünyaya geliyor. Hz. Hacer validemize Hz. İbrahim Efendimiz evliliklerinin ardından bölge insanının bugüne kadar ulaşan söylemler içerisinde Hz. Hacer validemizin Kıpti olduğunu söylenir. Ancak Kıptiliğin kökenleri hakkında bugün İsrailiyat etkisiyle tarihsel süreçte onların kim oldukları hakkında kesin ve net bilgileri ne yazık ki ve özellikle kullanmıyorlar. Çünkü Kıptilik esas itibariyle bir Habeş kökenliliğine dayanıyor. Araplarla Afrikan geçişi arasında bir noktadan bahsediyoruz. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin ilk hicret verdiği bölge olan Habeşistan dediğiniz yerde aslında Hz. Hacer validemizin ataları yaşıyordu. Mekke'nin kuzeyinden Germanya korkusuyla Habeşistan'a göç eden burada büyük ve soylu bir ailenin torunuyken anneannesinin annesinin çadırından Mısır'a kaçırılmıştı Hz. Hacer validemiz. Soylu bu olan bu aile çok uzun zaman sonra Habeşistan kralının da vezirliğini yapıyor olacaktı. Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimizin Habeşistan'a verdiği bu ilk emrin temel sebeplerinden biri Hz. Hacer validemizle Habeş krallığı arasındaki ilişkiden kaynaklanıyordu ki sahabe ikram efendimiz geliş gidişlerinde bu tarihten Habeş kralı İmam Necaşi hazretlerine bu hakikati beyan ettiklerinde gözyaşlarını tutamamış hayır dua ile onları anmıştı. Efendim Hz. Hacer validemiz gerçekten Hz. İbrahim Efendimiz gibi bir kesişim noktasında. Öyle ki Hz. Musa Efendimizin annesi de onunla akraba. Yani tarihteki en önemli iki peygamberin anneleri tarihsel süreç içerisinde Resul-i Kibre aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bir vesileyle bir bağları var. Hz. İbrahim Efendimiz Kudüs'teyken önemli dünya olaylarından biri ise Nemrud'un ölümüydü. Bu ölümünün ardından Nemrud'un feci şekilde ölümünün ardından artık Kudüs bölgesinde Hz. İbrahim Efendimizin ilk devlet yapısını kurgulama süreci başlamıştı. Mısır'a karşı bir güçlü belde oluşturulması söz konusu olduğu gibi Kıbrıs'ta da bir köy kurulumuna emir vermiş Hazreti İbrahim Efendimiz. Bölge coğrafyasındaki bu etkileşim Ege kıyılarına kadar ulaştı desek yanlış bir şey söylemiş olmayız. Ege kıyılarına kadar artık burası yeni ticaretin merkezi olmuştu. Hz. İbrahim Efendimiz tıpkı torunu gibi Bedir kuyularında yapılanlar gibi Kudüs'ün etrafını ilmek ilmek kuşatmaya başlamıştı. Tabii ki her birisi Rabbül Alemin'in emri ilahisi, izni ilahisi çerçevesinde. Kudüs'te Hz. İbrahim Efendimiz herkesi şaşırtacak bir başka ilke imza atarak çok büyük bir liman kurdu. Beni İsrail'in geleceği, ülkeyi, tabir caizse zeminini hazırlamış oldu. Miraç taşını oydu ve yerleştirdi. Hani bugün Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin miraca çıkmak için ayak bastığı taş var ya işte o taştan bahsediyoruz efendim. Bu Miraç taşı aynı zamanda onun evinin bir parçası hükmündeydi. Hz. İbrahim Efendimizin en büyük mucizelerinden bir tanesi taşların ayağının altında erimesi ve onu çok rahat bir şekilde taşıyor olmasıydı. Hz. İbrahim Efendimiz en son Kudüs'ten ayrılmadan evvel para basımını yenileyerek İshak aleyhisselama tabiri caizse bir vesile oldu ki sonrasında İsa Aleyhisselam'ın bu para basma içerisinde de görev yaptığını çok iyi bir şekilde biliyoruz. Onu da Allah nasip ederse anlatıyor olacağız. Hz. İbrahim Efendimizin Kudüs'teki bu derleyiş toplayışı esasında Lut kavminin kovulmuş hali var. Onlar bir köşede duruyorlar ancak Hz. İbrahim Efendimiz'e Hz. Hacer Validemizin birlikteliğinden doğan Hz. İsmail Efendimiz, Hz. Hacer Validemiz ve Hz. İbrahim Efendimizin yolculuğuna gideceğiz şimdi. O meşhur meseleye. Allah nasip ederse onu da yarın anlatıyor olacağız. Bugünlük kalın sağlıcakla.